привет, ребят! Меня зовут Саша, это канал Катаватарии. Давайте приступим к ролику. Да, так как я не знаю, что у меня происходит с Sony Vegas Pro, у меня не открывается вообще, то есть... Если я бы не удалила, покажу вам. Мы пробили Не знаю, может внутри вас как-то... Но вообще не открывается у я не знаю, 10 Уже и ошибки исправляла, ничего вообще. Не предустанавливала, нифига. Ну, а потом, короче, еще можно было исправить просто памяти. Но типа. ну, и в этом ролике у нас будет рум Да, сегодня я покажу мою комнату, что обычно я здесь делаю. В общем, вот такая вот моя комната, спальня, да. Здесь у меня зачем-то стоит ширма видео, зачем я что-то с ума сходила и да, не так. Я здесь все сделала так вот одинаково. Да, типа сторона мужа, сторона моя. И да, я вышла замуж. О, да, да, 10 августа ночью. Да, ночью я вышла замуж, так что поздравляю. На следующий год мне будет это. Годовщина свадьбы. Обычно я ходила по комнате в пижаме, потому даже не прикольно такая делать. Нужно поиздеваться над этим издателем. Сложно просто все орали с ними, Но ну, это реально было ржачно. Надо было участвовать с вами это. Когда вы точно были до Потому что я там вообще начинала так прикалываться. Я там просто начинала умирать. Ну, это моя любимая пижамка, да. Мне очень, очень ничего, что мне хотелось. Мне нравятся такие диваны. Все, я сплю. А как бы помещаться муж, если, блин, пол кровати занимала, если больше половины я занимала, вот, блин, половина. Дебилизм, блин. Я его подушку занимаю еще. Да, вот короче, вот такая вот у меня комнатка. Здесь меня дневник принцессы, ведь я принцесса, правда же? Вот сейчас даже вам покажу, что я принцесса. Вот, видите, у меня есть а, костюм. А, принцесса. А, принцесса ненавижу школу. О, я сейчас забыла вам. Поэтому подписывайтесь на группу Аватария Критика, что же выбор. Там я играю. Вот все-таки у меня не персик. Да, просто не приложили, у меня испытательный срок сейчас. Вот я уже провела, провожу игру три буквы, и я S идешь. Что же вы думаете? Какое предложение можно тут составить? Если вы уже знаете, какое предложение можно составить, то обязательно переходите по ссылке в описании, вступайте и играйте. Если вы напишите первым, тогда, естественно, вы же выиграете. на, ну, на Критик. Вообще очень интересная группа, я вам посоветовала. Вступайте обязательно. Присылайте своего аватара, мы, мы с радостью прити, А, да. Вот я здесь недавно просто здесь сидела в аватаре, перешла по, по событию и все, как-то теперь я работаю здесь. Буду проводить по 7-8 минут в день. Возможно, поменьше, потому что у меня сейчас много времени нет, все-таки школа, сколько в школу, ну, сами понимаете. Сейчас мы прочитали уже обновление. А в нашей группе обновление. В честь того, что нам уже два года. Спасибо, что вы с нами и не пропадаете. Мы начинаем новое обзор тем, кто принес на испытательный слов не добавляются ко мне на друзья. Я добавлю вас в беседу. Теперь в нашей группе будет расписание, ну а проект немного позже. Что ж, поехали? Конечно же, поехали. О, а там, боже, это кофта трэша. Хочу трэша кофту, да? А чё, она клёвая. Я знаю перевод, так что не надо мне ничего писать в комментариях. Ну и на этом все. С вами была а, Кэта Батария. Всем пока!